Materiais: un caderno e un bolígrafo ou lápiz. Tamén vamos precisar amigas, ou amigos ou amigues. O primeiro que temos que facer é escribir unha frase, a que queiramos, pode ser poética ou non, Doblaremos a folla a continuación y así seguiremos hasta que acabemos a folla. Eso estaría. no. Fernando é escrevo come baito. Buá, eu penso que é moi original, eh? O que pasa é que a última, non sei, é un pouco extraña, non? <laughs> Sobra, sobra. Sobras un pouco. Sobra. Nos decidimos facer outro porque pasamos moi ben. tía pa casa. Soños. A vida nua nube. Podemos ser gañadoras. Soños. Café con leite. Quero chorar toda a noite. Soños. precious it.